चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं बता चला करना चाहती मैं भी